heb de dagen en ik zweef erdoor. Ik neem de tijd er wel voor, nu meer dan ooit. Al is het leven zo kort, wees niet overbezorgd, laat de teugels vrij. Heb je amper geleefd, wordt dan tijd dat je leeft en is zo voor luister want te laat is te laat. Gooi je hoofd in de lucht, als een vogel in vlucht. Leer leven, want duurt maar even. Zorgeloos pluk ik de dag en kijk niet achterom. Men vraagt vaak hoe en waar. voor problemen geen tijd, speel je zorgen maar kwijt, lees eens verder gaan. Adem blij als een kind, wat het leven bemint, zo kan je het leven aan. Maar neem toch wel de tijd voor wat gelegenheid, geef je vriendschap of mee, elke dag altijd weer. Pluk ik de dag en kijk niet achterom. Men vraagt waar.